wange shoprite tulabyeko nnyo shoprite olunaku lwegulo balangiridde nga bagenda okuva mu uganda bagende bagendebagde south africa ne madagasika bajamusi bagambye nti eh. ekisinze okubakosa consumer affordability otegeezaki nti ffe baba badde bagendayo ogula ebintu situbisobola ate nga eyo eh, supermarket ogiraba mm. eyo eh, soprit eh. nezo endala zizitajja kumenya erijja zaava e south africa mm. zabantu baperegesi zezisingamu okubeeramu ebintu ebyesente entono kati wano kati abagala okgenda okola ki eh, okola shopping ng'olinamu eh. akatoke katono olinamu eh, randizontonaddala abaveyo abava bamaina bebaki baminers abaveyo mu mining zones abasima zaabukomali bagendayo wansi mu ttaka esouth africa oli namalayo omwaka ngaali eyo wansi hmm. kati bwavanadde eno kungulu hmm. kyayita grossary okushopinga ebyawaka ebyawaka hmm. babijjamu Eh, katibaji era banywani balerativu bange ababeerayo eh. bwebajja kuno eh. nobaga tugenda gula bintu obo nga baga nti ngatate ngaffe kuno twabanga kyekyawaggulu ngaate eri mm. kyekyomunaku wano kwakashamol ebadde eyadda walinaku kimanyi mulungi bagize omu mm. ndoza nebugoloobi mm. kuvira egimol nekuvira egimol naye nga abamolo abagenda kuba basaliddwa ah. because fasovolo zitekinga space nene nyo ebyo oba okozela hmm. osi eh, nene engeri eh, eh, gyetwala sipesi epene enene hmm. muvaamu sente kati kuba kati eneye okuba enikiwanuka olaba awantu webadde etudde wanvaamu sente nekuba hmm. enikiwanuka waliyo eweri wano kubitaala wenyeya kubitaala wansi yasookera ddala then nene eri ku gemu wanerugogo abaana baffe abadde bakolamu basapulaya naye euh, euh, mbu affordability affordability deni ne economy neeconomi yenyini bo bakiise macroeconomics bakikwesoomu munda naye baga nti macroeconomics bakugamba ebyenfuna ebyegwanga ngaobutunulinene esi birungi then nebagamba ne covid-19 naye abaletedde okufuwabulaba umar bagambye nti banaye abasopulatinga temunnafuluma mufube eh, okulaba nga mukoze ku bantu basapulaya baleme kudduka nga bannakumati bebadduka mm. kubanga bannakumati badduka kuno mm. nga tebasasudde basapulaya mm. ekyaviirako basapulaya ogenda wali ku sitowa zaabwe ziruddawa eziri ku musambawo ku masanyalazewewatyawo eh, eh, eh, ne banyagulula gundi yonayona kyonna ne bakibbamu ebintu byonna nga bagala kukomyawo sente bagala tugenze kwesasula era kati minisita wa trade and industry omupya alina okuyingira mu nsonga eno okulaba nti bava kuno nga tebalinako bbanja naye ekyo kitukosa ngaeggwanga kyono n'ekifaananyi kyaffe mbayivesita kuba wicumi yaggi neddayo kenyanakumati negendatasikizi nayo nedduka neddayo kenyayali wanebwayise twalinawo gundi nga tulina wali ebugolobi ngaoyigire bugolobi nga ku ucc eh, then nawano enakula eh, eh, bye twalinawo nentinda twalinawo waddamu bantu balala newanewane ku kyahamu makerere nawo waliwo nawaddamu bantu balala Eh. so ekonomi erina okukwatibwamu era kino kiraga nti president stimulus alina giwa eh. basuubuzi nga tibasale nga tanawo abayimbi sente asookawo basnayeyatukuzanga engoyo yalinga mrpriceagenda nemuddamu ate endala eh. nemuddamu mp hmm. something nemuddamu ekampuni endala naye yagenda naye nemudamu eh. eya kampuni ndala yengoye eh. naye yali yagenda nayeyasouth africa nayo negenda hmm. kati nze ndoa feasibility study yabe bagikola bakolamu ensobi oba bannayuganda bakyamukamangu ate tebagwamu amaanibagwamumangu eh, nekira abantu baguddewo nnyo bizinesi endala yebalibali eh, yonakubyalo waliyo obugrosaries waliyo bonna bonna abantu tebajjamu nekirala middle class tulina ntono owange nga tugenda mu maaso hmm. munange ebyefuna byaffe binafuyidde ddala n'aba britania bagenda bavira ku ddala kuno abakolanga eh, britania bagenda then n'abayindi bagambye babaddewo ku market street abasinga hmm. nabo bagenze then ne british american tobacco olaba naye engeri gyeyakola kusinga wano ebintu si birungi mbwe ababanja soprite basukka nga asatu hmm. septemba hmm. bajjaku babakozeeko aa hmm. nti ababanja eh, soprite temusukka nga asatu kubanja sikuba nti babakozeeko temusukka by then bali bajja kuba baggalawo gwabanja eh, tosukka nga asatu hmm. kubanga bano abawalabwa batekano owesis oba wasis eh. eh, supermaket yabwe kalifa oba kalifa oba kalifa oba hmm. kalifo lemukisira <laughs> bwakiita kalifa kalifa hmm. kalifo ah, mm, abo ebagenda otaking overmu bayingire bagenda otaking over ebifo ebyo kubanga eyabawalabu eh, eh, eh, egenda okuddamu ebifo ebyo byonna egenda okuddamu hmm. eyingiremu naye ebeeremu akaseera kubanga hmm. hmm. ne kampuni z'amafuta nazo zikoseddwa nnyo ezamafuta ezebyenfuna nazo zikoseddwa naye mwandibamu n'amapeesa tujja bireeta nga mulimu amapeesa mukugenda kwabwe eh. gatya eh. anti nga bwomanyi business competition naye munauganda ekyakompitinga nabo hmm. competitionsirabawonyi munauganda akompitinga nabo hmm. nga batekamu ettooke nga lingi ogenda mu mega nolaba emyaliriro nebyalirobo bannaffe abebyokulya kyebakola aba kfc mm. kwe kugulawo ki mm. gundi enyingi ennyo enyingi eh, mm. kisobole okuba ogirawo newali osobola okukuŋanya olwegula ettooke eriwerako eh, eriwerako eh, oliwano oliwaliwano ah, bo bakuddewo nyingi wali wano wali wali wano basobola okuŋŋaanya ettooke mm. eh, nga liwerako mpolampolakati ekizibu ekirala kye baakola batagetinga nnyo middle class ng'ate wano teriiwo anti eri gye bava mm. ate ezo supermaketi zabanaku eh. zabantu abankuseere eh, bankuseere mm. kyova olaba n'amakampuni agaggula wano nga gatunda engoye gatawanyizibwa nti eri gye gava gayinza okuba nga engoye zebatunda zabantu ba middlclass okudda waggulu eh. mm. obulungi bwazo mm. kati webatuuka mu uganda mm. ate gyetwalisenga middlclass ngaabantu baki eh, batono nnyonyonyo ate baperegesi peregesi eh. kakati ate nga be bantu bebamu bebagala ebintu ebyakwalite ki ennungi ate batasobola kukola ki kwafodinga kati nebalinga bakwatamu eh. muki mm. mukwalitekam eh. ngekamu eh. kati ate bwekka ate bano abakulu nga baga nti ebintu byabo biki byakibogwe nga kampuni egwa mm. kyofana nezengo ekizisavaivinga zimaliriza zigudezimaliriza zigudde kubanga ti ogenda ogenda ku saati nga bagamba sente empiti sente bagamba emitwalo 15 mm. kyokka ate nga bolaba matiriyo matiriyo olaba ngeta n'omutindo gwayo gwakibogwe kati oli n'atagende ate oyandibadde agigula hmm. owawansi hmm. sente tazisobola ate nowawaggulu hmm. eyalabambikatite ngaowaggulu owakuno eh. abatono betulina balina opportunity ezizigula mu mawaba nga amalalanebatambulaebalinyabakededdabadde eh, twogera ku south africa babali bali bubinyi mu bya covid bagenda mu fourth wave wetwogerera aba south africa bakafe emitwalo munaana subhanallah emitwalo munaanaabakakwatibwa bali obukadde kumpi bubiri mu emitwalo nsanvu abakwatibwa bakawona bukadde bubiri nekitundu abalala bagenzi Hmm, ebagenzi yomuvuddeyo kagwa moses gwabadde oyagala ogende south africa dozowulidde kagwa moses owange bagala okuddamu okusimba bannaffe banational medical stores entebe hmm. mwebala omulimu gwe mukoze eh. okugema yellow fever hmm. oba obulwadde bwe bayita obwakamuli yellow fever obwaka muli yelo fiva omanyi mubi nnyo nnyo era buli airport e, e, e, ebekusaba yelo fiva kadi eyo ngaogirina mm. nolwekyo aba nmsbebala omulimu gwemukoze wetwogerera bagema abantu lusanvu padde omanyi batandika okugema hmm. kubwereerebatandika eh, okugema ku bwerere wiiki eyiwedde hmm. ne bagaa nti bagenda kugemera bwere bagenda kukola wiiki etya wiiki emu yokka hmm. naye olwa dimandi okutandika obutandisi batandika n'abantu 37 ku mande wiiki ewedde eh. bebatandika olwaleero olwajjo bagemye jjo ku mande abantu 7 sokakati omukulu omukulu eh, moses kamabale nduhukire eh, mm. neba esta mm. nebagamba nti twongereyo mm. wiiki eno nebo bagiwadde abantu bannayuganda ku bwerere mujeko ne kampala kubuki kubwerere toleta byakujja kampala ogwagemera mitwalo kubirinnya ogende entebe <laughs> simple Eh, mulimu abaana abato eh, abakulu mm. abajazi ba epdf mm. polisi nabasalasini eh, bonna mm. bali omu bali omu bali mwebala omulimu amikama baale aba national medical store thank you so much kubanga bwolaba eyogundi eki empiso yaeroati mm, eh, bano baba nibageberaki mm. bwerere eh, eh. olwaleero sawa nga nya ezokumaca akakiiko kebyobulamu kagenda kukyalakuku nms mm. kalabe engeri gyekolamu emirimu gyayo gyebakolamu emirimu gyabwe bagenda kubaniza babalambuzi naye njagala nkubuulire bwebatotukangayo tosobola kutegeera nti munsi mulimu eddagala tosoba kutegeerauganda erina eddagala zigundi vaccine nazo gyesi bt eddagala eddagala kyebayita mm. eddagala ku nms mm. entebe mm. waliyo eddagala era bwotuukayo ainde safesi yekumawo eddagala liriverecruso lyeggwanga tumanyi ne mulutalo lwekiyekera abayekera bajjanga nebanyaga eddagala mu malwaliro nebalitwala munsiko kati oyina kumawo nnyo nnyoeddagala <laughs> kulu nnyo great wepon eddagalanemulago tulina updf desk ngerabira dwaliro bakiyombesera hmm. byolutalo hmm. nze omukubakulemberamu okulijja mudwalire lweru eh, tojukira dr bata eyafe omugenzi eh. eyali mu updf bayongeddeyo exercise wiiki namba eneyonna wiiki eh, eddagala kulunekirala ettooke ringi eriryawo kamagu emali eryawo muddagala ah, ng'olibye tebakwata nalyo shagubyo towulira nti obutimba bwensi babusanze munsi endala kino bakisanze wange wangi abadde kabale myoga janalist sako germani jo eh. polisi yamuyodde <laughs> eh, eh. emyoga kabale emyoga janalist sako germani hmm. polisi yamuyodde akulya bannamawulire bekabale ne sako yabwe hmm. songa damyoga emyogaisente bwe yamala ozifuna eh. ye nazitulako bwomu hmm. natandika okwepulaningira nga bwalya owange ekiri mu afghanistan abatalabani babagambye abamerika nti kekabatana nemusigala wano ku lwokubiri eh, naye abamerika bayomba jo nabadde mpuliriza radio eh, mu amerika mami nga bagamba bamerika tutyobolwa tutya tuti tuswala tutya ne batuuka n'okusalako eyapooti ne tuleka beesi enene gye twakola nga nene balekeyo n'ebyokulwanyisa abatalabani babitwala ebyhamuvi liki nebaga biden oli kuki bamitala advisers bakolaki minisita wensonga ezbagala lutalo hmm? bagala lutalo eh, katyanji bo bagamba bagala emulweseke eh, bobaga balabakibaleetera obunafu bo baswala nga bebaswala kuva vietnam nga baswala esomalia bage tuvayo tutya tutyo tuyinza tutya okusooka netujayamba gye ate netulekayo abantu abamerika abasinga badde trap nga balemesa nokugenda ku airport olwo nabamu babajje mu nyumba nehelikopita nga batalabani betolodde wonna jukira balina enkebete tebateesa ate tebategeeratebategeeranamuyadde waliwonaye munaye nga olutalo lwe lutalo waliwo akatundu akamu mu province emu mu afghanistan yagabye otegenda kufugwa batalabani era bo bajeyodde muntu bagefesitiriza kusufu gwabo nga bafugana ekitegeda bagenda kutandika ate kulwanabonabolabeyeyemen era ja abatalabani balumbi babasindiseeyo batandika okubinkana nabo naye amerika abangereza bagmutukolaki abanetherland bagakiki kyemukola netonega tetugenda kuddamu kubesibako kati ekyebuzibwa mm. bo abawala batalabaani mm. abafagani batuuka ddi obanga mm. abantu bakeraku waliwo omunywanyi wange emmanyi lumala steven eh, bo bakerawabaddebaga nti bajjo wajo seemugenyi asooka kimvivikyabaku eh, eh. yakedde wali eri gugundi entebe kubali kwekkubu ngaloza nti bajja yoza tebate tebatukire kubesi yamaji ebo batuka batuka batibatuka nga batuka ensi ekoye <laughs> mubalinze mukoye eh. yakisongodedda nekirevu eh, eh, yakisaniridde ddadadadada baga nti batuka ddi hmm. wetwogerera nga abakazi batono nnyo mu kibuga kabulu lwaki abatalabani babagamba olina kutambula nabalo buliwodde olina kuba namwami wo bakibakireetere kuno hmm. bagee teri mukyala akirizibwa kutambulaabasajja ah, tebagala kubalonteri mukazi akirizibwa kutambula hmm. nga talina bbaawe hmm. olwokolabe omusajja omu hmm. nga yetoloddwa abakazi kumi <laughs> olyotyakagwa moses n'okusibwa entega oba mukazi wayinza oga nti njagala kugendako mukibuga eh, era ogendayo omuleeoyo nomuzeeka eh, ate omulala nakubira mm. mbadde njagala kgenda mukyalo eh. ate naye nogenda omukima nomutusa mukyalo ate oli mukima omulala nakubira tulina birthday kwakasya nomala oleeta ekyo mm, eh. ate jangulika naawe gati jangugenjango ntwaleti jango nkime eh. mm. kubanga tebakkiriza nokireeta kuno mm. eh, era amakampuni gonna mu afghanistan agabadde n'abakozi abakyala gabagamba gabagaye musigale waka temugamu kujja mu kampuni musigale waka work from home ah, nokireetaku mu uganda tibuli hmm. mukyala atambule nebbaawe eh, banna naye munange eri olwedda abasajja batambula ne bakazi abawuliza abamu temuddamu kujja kampala twagala okwebaza katonda olwamulaga hospita bagenda tandika okutransplantinga n'ebibumba hmm. nomutima balinze etteeka abaki hmm, emulago balinze etteeka tulaba nga gundi lutina nti geno pecos kutesa onesmas yatukudde ku maaso mukyala we yamuwa ekibumba basala ku kibumba kya mukyala we ne bamuwa kati mulago bagenda tandika okubikola balinze etteeka lyokka abantu balekerawo genda ebuyini balinze etteeka bagenda kukola transplant y'omutima boni malo obusomi nga bajja mumuntu omulala obusomi ne bamuwa omulala omanye obusomi obukulu nnyo tebakinyigiramu amapeesa <laughs> n'ensigo saako ne koneya abasomesa tubagamba nti wabulaba omukisa gwokugema genda wegemese bagaye nti no jobs no jobs tebakinyigiramu eh, amapeesa eh, abantu baffe ekebatandisa okugira nti mu uganda mwenyini eh. mwemuli okutambuza ebibumbu e, e, e, emitima temukinyigiramuwoolo bino biki temukinyigiramu amapeesa ne mutuleetera ekizibu eh, owangegeno eh, um, uh, katumba wamala hmm. asaaliddwa nnyo meja geno lokeki lokeki yafudde ki hmm, blood clot zifuse clot kuroti kati kumpi zakati abantu bameka zakati abakulu basatu hmm. pureziden museveni kyandikoze yandibadde aleeta omuggalo ku nsonga ya kuroti hmm. kuroti hmm. zetaaga omuggalo bwendowooza oba zetaagawo agundi aka medical gundi brigade simuggalo simuggalo muggalo munene <laughs> kuba gutwalidde mubasalumanya ati muneke tizitta abantu atuba mm. batutugala ku bintu bitwalinanyo nsonga eh, eh. naye ate kuloti kutwalako eh. abanene mm. kuloti zetaaga muggalo mm. kuloti zifuuse kuloti omanyi jeno katumba wamala yeyatendeka lokeeti agaye nti buli missioni kwetubadde tumusindika ngaddanabibala ddanabibala njagala okusaasira muganda wange muyomba muganda wange muyomba obi afiridwako muzeyi we banange eh, eh. nga bize bubi muzeyi nsamba mm. enabuti mm. mukono kitalo nnyo mwanange mm. eh, muonge erik webala amawulire ago kitalo nnyo muyomba so sad kibi nnyo muyomba nkubuzaako nnyo naye nga bitalo nga bitalo eyo ze bubi oh. manga zamba kitalo omugenzi meja geno polo keki okufuna eh, eh, broken ankle oba okumenyeka akakongovule yali mu nyumba ye eh, bumenyeka nnyo naye ati ngaolinyawa kisinire olinyewa kubanga bagaa nti kamenyeka akolaki nekamenyeka alinye ku situulu ng'alina document zajja mukabadde yawaggulu naye okujjako ebikoa nti byabulimba hmm. loke nti ku saizi haiti gyalina hmm. akyalinya kameeza nga bikebe nga bijja mu siringi <laughs> banetukirize tugaani hmm. omugenzi lokeki paul okeki gwemanyi obulungi omuwanvu ennyo ngaasobola oteeka abadde asobola okukwata balubu nagiteeka mugundi mulampolda waggulu nga talinye kameeza munyumba ye enyumba mpanvu ki eh, nenesebe nenyumba gyakazimba empeekyenyumakipeeko hmm. ekyebyo byobupya byotebitukwatanaye ekisinga obukulu oba ozimbye hmm. buwanvu ki eh, anti katuwuliriza kamagu enzimba kati eriwo abantu bazimba siringa siwakati amakabada gabeereriwaggulu mubire ekyo eh, yakola ensobi butalinya ddaala gana amadaala amazungu ag'ebyuma enyumba solumu mm. nga bwolaba fotsteps mm. tebalina eri waggulu balina ne wansi mm. teri waggulu osobola oteekayo egundi ebintuamaduuka ga mukikubo enyumba dduuka lya mukikubo nti eh, ah, yazimba masa munju muli mumasa eh. omusajja ngaabadde muwanvu eh. o Seide omugenzi hmm. naye se wedde muwanvu tesinga moses ali buwanvu yedde muwanvu katuli ku mugenzi tulikumosesati hmm. ŋamba haiti omugenzi gyabadde nayo hmm. tujja kumulamwa haiti omugenzi gyabadde nayo toyinza kutukaga nti munjuye eh. munjuye mwasula ate abadde alina okulinya kameza ajja ebintu mukabadde waggulu yabiterekamu siringi banna owange eh. omuganda olwasa avuddeyo neyewozako emmanuel olwasa Eh. ku byobukyayina nenasi abaddewo nagambye e lwasa nti newankubadde nagwamu nga wemugamba naye siyinza genda mu kisulo kya mitwalo ebiri ekyokubiri siyinza kwenyolanga mpologoma nze nina amaanyi bwemba wakwenyola nenyola nnyo era nalumiriza dayana n'abatanzi mbwe yamusuubiza nti bwebali awukana naye ali mukola ekigambo ku social media kyandibanga kyekyo wange abayaye tebalina nsonyi eh. bavudde mu kisenyi ne besogga cps olunaku lwajjo ne basaba omuduumizi we omukulu w'ebikwekweto n'ebiyagayaga omukulu afande david nahania ne bamugasawo tuwe enjaga yaffe eh, eh, kutiya namba nenjaga tebadde yaffe nga bantu wabula ebadde yante eh. ebyo wabijjako wabima amazzi abantu abooluganda lwa tom kaya amanyiddwa enyo yeetekire enyo nga kaki ewali eh, eh, emengo tom kaya mm. ah, batandise dde okwerumaŋgana kwani agenda okudda mu bintu omugenzi byabaddemu n'okuddizibwa ebyabwe nga abantu bagambye nti namwandu aye betaaga asigazeeko bitono biri biddizibwewo ngaekiramo kya kitaabwe bwe kyali kyalagirwa